што такое еўрарадыё ўвогуле. Гэта незалежны беларускі вяшчальнік з пазнавальнасцю бренда 75соткаў у ліпені 2019 года брытанскае агенцтва цинк зинк правяло апытанне. Яны даследавалі слухачоў беларускіх радыёстанцый онлайн. Яны высветлілі, што 25соткаў увогуле не ведаюць, што такое еўрарадыё, але 75соткаў ведаюць, З іх 48 проста ведаюць, а 27 адсоткаў слухаюць еў радыё онлайн. Нас можна слухаць на FM у заходняй Беларусі на частаце радыёрацыя. Таксама нас можна слухаць праз спадарожнік Астра 4 і пра сайт Еўрады FM. Працягваем. Аўдыторыя сайта наша. Гэта прыкладна 2 мільёны праглядаў за месяц. У э, прынцыпе, гэтую аўдыторыю паказваюць два лічыльнікі, якія падключаныя да нашага сайта. Это Google Analytics і OnTheIO. яны больш-менш сыходзяцца ў сваіх паказаннях таму мы ім давяраем і мы маем у мінску акрэдытаваны ньюсрум мы працягваем акрэдытацыю штогод апошні раз мы яе атрымалі зусім недавно это вось такая паперачка за подпісам намесніка міністра замежных справаў до 10 лістапада 2020 года у нас есть акрэдытацыя і 10 журналістаў Тут можа быць цікава, што напрыклад такое меда як спутнік таксама мусіць атрымліваць акрэдытацыю ў Беларусі, але ім даюць акрэдытацыю раз на тры гады, а нам толькі раз на год. Выбарка гэтага даследавання працягваем разбірацца, да? Таму што яно самае свежае, што можна сказаць пра еўрарадыё дакладна. Это было тысяча респандэнтаў ад 18 до 65 мінску все рэгіёны, вот это вот все. Да? Вось далей цынк вывучыў, хто нас слухае, э, што ён слухае, як слухае і дзе. Напрыклад, вельмі цікава было даведацца, што э, ну, музыка это ладна, 74 процента людзей, якія слухаюць ее рады, слухаюць музыку. 54 з іх яшчэ слухаюць навіны. 32 процента яшчэ слухаюць лайфчатс. это э, наши жывыя размовы ў эфіры. Ну і астатнія слухаюць крыху менш людзей. 37соткаў слухаць еўрарадыё пра смартфон, 34 праз адмысловыя прайгравальнікі. Я так разумею, ёсць зараз такія коробочки, праз якія можна слухаць музыку і таксама прымаць радыё. І это такія хіпстары імі карыстаюцца. І 19 процентаў нашай аудыторыі слухае еўрарадыё праз кампутары, лэптопы ці дэсктопы відаць на працы іншай іншае тлумачэння я знайсці не магу важный слайд зинг э, спрабаваў вывучыць давер да розных беларускіх радыёстанцый тут і еўрарадыо ў прынцыпе неблагія пазіцыі іначай бы я вам гэты слайд не паказваў восьось справа сінікім это давер злева чырвоненькім это недавер но як мы бачым па даверы у нас у краіне згодна з запытаннем цинк першы гэта першы канал беларускае радыо тое самае дзяржаўнае радыё якое ішло раней па правадах на кожную кухню а цяпер ну нават не ведаю як праз фм то Вось. да яго 48сот даверу але ў той же час стаўлены да яго вельмі палярная 24соткі недаверу еўрарадыо на другім месцы па даверы 46соткаў і адносна невялікі недавер наш недавер да нас на ўзроўні прыватнага вяшчальніка альфа радыо гэта мне здаецца добра Таму што мне здавалася што шмат людзей у беларусі лічыць еўрарадыо нейкай заангажаванай медыі Ну вось все ж таки недавер невялікі гэта мапа куды трэба паехаць каб паслухаць еўрарадыё у фме это Беларусь вось тая пляма нераўнамерная неустойлівая гэта тыя месцы да якіх з тэрыторыі Польшчы я не ведаю магчыма ты сакрэтны слайд калі шчыра але ну вось так яно адбываецца да вось тут трэба глушыць еўрарадыё калі што вось але туды яна дабівае і на гэтай тэрыторыі ёсць горад брест напрыклад ёсць горад гродна і увогуле там пражывае мільён триста тысяч чалавек цяпер вельмі а, супярэчлівы блок у нашай прэзентацыі скажем так ведаеце што хочу сказаць апошнія паўгады наведвальнасць нашага сайта заўважна пайшла ўніз я не буду вам статыстычныя выкладкі нейкія рабіць да восьось але у мяне ёсць тлумачэнне для гэтага і у прынцыпе каб патлумачыць гэта трэба запытацца у вас ці ведаеце вы гэтых двух людзей хто ведае гэтых двух людзей Ну ты жэня увогуле по со Советского Союза. А, ну, кто не ведает, я расскажу, что это Анастасия Заворотнюк, российская актриса украинского походження, а это Олег Соколов, э, историк и реконструктор Санкт-Петербургского а, державного университета. Это два человека, это руховики трафика для беларускіх сайтаў цягам апошніх некалькіх месяцаў. Справа тым, што ёсць алгарытмы навінавых агрэгатараў і прыкладна паўгода таму яны змяніліся і калі вы не пішаце навіны пра гэтых людзей, тады навінавыя агрэгатары вельмі дрэнна з вами супрацоўнічаюць. Далей я прапаную пагуляць у такую гульню нам з вами. Я буду вам паказваць навіну рэальна апублікаваную на нейкім сайце. А вы будзеце вырашаць, ну дакладней дзяліцца. Гэта на беларускім сайце была апублікаваная гэта навіна ці не на беларускім. Ну і давайце простым падыманнем рукі. Да? хто лічыць, што на беларускім ну я буду проста пытацца. Да? Вось напрыклад, такая навіна. Алсу стала похожа на бузаву і нарвалась на шквал крыцікі. Хто верыць, што гэтая навіна апублікаваная на беларускім сайце. Зараз трэба падымаць руку. Так вот. Хто думае, што яна публі... адзін чалавек верыць на беларускім, хто думае, што на расійскім. Амаль усе астатнія. Гэта сябры белта. Ёсць ёсць хто-небудзь з белты. Добра. Дзякаваць Бог, а то б зараз ужо прыляцела. Але это праўда. Волосатое платье Шуба Гагарина сразило поклонников на повал. Фотограф выложил в Инстаграм неизвестное фото Киркорова. Кто лечит, что это опубликовано на белорусском сайте? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, сотрудники пресс-клуба так само не лечатся. Кто лечит, что на российском? Будем лечить, что все остальные, да, лечит, что на российском. Это, конечно, телеканал ОНТ публикует такие новины. Моя любимая. Я не умру в туалете. Сына Никаса Сафронова чуть не засосала в унитаз Боинга. Видеофакт. Як вы думаете, белорусский сайт? Кто за то, что это белорусский? Артем, ты ведаешь? Ты бачу, да? Это Гомель Тудэй, сябры. Конечно ж, э, вельмі э, важная навіна ў разрэзе рэгіёна. Магчыма, это было над гомельскай вобласцю. Я ну так не могу докладно сказать, але Внешний вид Дмитрия Харатьяна вызвал бурное обсуждение в сети. Ладно, далее будет сумно. Конечно, все прыклады, включно з Верай Брежневай, у нас э, былі з беларускіх медыяў. Вось так сябры. Э, як бы мне здаецца, што вельмі важна, як кажуць у старым савецкім анекдоце ці сняць крыжык ці апрануць майткі ці мы кажам што дрэнна калі беларускія чытачы слухачы і гледачы жывуць у расійскай медыйнай прасторы і іх трэба неяк адтуда выцягваць ці мы кажам ну няхай гэтыя ўсе беларусы яны ж усё роўна прачытаюць пра веру брежневу правильно ну куды яны падзенуцца ім жа цікава да ну няхай яны это прачытаюць на нашым сайце вось такая дылема то у э, аўтараў беларускіх сайтаў. Пра што мы апошнім часам гаварылі. Тут, канешне, будзе э, мала э, як гэта сціпласці да, і шмат шмат артыкулаў еўрарады. Найперш вядома галоўная тэма апошніх дзён это выбары. У нас было больш за, за там 90 дзён вось, якія доўжылася выбарчая кампанія было, больш за 200 навінаў і артыкулаў пра выбары у нас былі стрымы і гэтак далей вельмі круто мы адпрацавалі як я лічу кіт у брэсце літаральна за гадзіну знайшлі хто гэтая дзяўчына якая ўкідвала э, бюлетэні знайшлі дзе яна працуе хто яе дырэктар вельмі выпадкова супала што дырэктар дзіцячага садка дзе у гэта Настасія працуе выкладчыцай таксама была кіраўніком участковай камісіі Ну і наша любімае фото я не ведаю ці бачна але э, скрыню прынеслі ў лякарню і чалавек з апошніх сіл зняўся над ложкам і выконвае свой грамадзянскі долг у імя яўкі э, на беларускіх выбарах Мне здаецца што мы назвалі гэтае фото ў рэдакцыі дая назад дэі это як фільм пра Джеймса Бонда памры, але спачатку прагаласуй. У прынцыпе, мне здаецца, што мы можам паціху выклікаць журналістаў еўрарады на сцэну, каб яны крыху пасядзелі. Вось пад гэты слайд можна выклікаць Мехася Альгіна, які рабіў брэскую тэму. Мехасельін, еўрарадыо. Я не ведаю, як у некалькіх словах можна сябе апісаць. А ніхто не Ладно, ну, давайте далей. Тут у нас быў беларус падкаст Дэйп недавно. І мы вырашылі, што як радыё мы мусім вучыць беларусаў слухаць. Найперш як радыё мы беларусам даем паслухаць беларускае слово. Розныя сайты іншыя яны даюць яго пачытаць. На жаль, беларускія тэлеканалы вельмі рэдка спрычынваюцца для таго, того каб размаўляць по-беларуску а мы вось можем да таму подкасты это зараз зброя еўрарадыё зброя ўсіх хто хоча размаўляць по-беларуску хто хоча каб больш людзей размаўляла по-беларуску наши мэты прасоўваць культуру слухання мы стварылі агрэгатар подкасту у тэлеграме ён называется слухачы калі у вас есть тэлеграм вы можете далучыцца мы там выкладаем по 12 беларускіх подкаста свежых э, за дзень ну і мы вучым як записывать подкасты і вучымся записывать подкасты под гэты слайд мы можем запросить сюда марыю калеснікова дай Михай смары мікрафон няхай скажаш ты ну, я больш запісала падкаста Паша просто ўжо не памятае прывітанне ўсім Паша старэнькі ўжо ну, все ўжо далей наши праграмы праграма ідэя X праграма якая нечакана стрэляла таму што мы ніколі не думалі што беларусы могуць слухаць гадзіну нуднага на Ну лукашука гарунова Ну і у прынцыпе суразмоўцы якія здольныя паразмаўляць пра беларускую нацыянальную ідэю яны прямо скажем не з камедзі клаба з'явіліся на еўра радыо да восьось але тым не менш беларусы нормально слухаюць усім цікава ўжо тварылася такая энцыклапедыя нацыянальнай ідэі культурная сядзіба это наш проект супольны сарт сядзіба якраз той выпадак калі хлопцы сядзець зараз на трэцім паверсе а мы на другім ім э, вельмі проста спусціцца до нас і запісаць подкаст есть праграма стартапніца про беларускіх стартаперраў бізнес грошай і гэта вось усё подкаст такого вы не чулі Марыя у нас уже на сцэне але тым не менш 15 хвілінка беларускай музыкі прыходзіць э, артыст і выконвае некія песні калі у вас есть не толькі сейлс менеджер дзверы знаёмыя, але і артысты, калі ласка, запрашайце іх, няхай скантактоўваюцца з Марыяй з намі і прыходзіць на гэты падкаст. Падкаст датагенератор гэта пяціхвілінка беларускай гісторыі. Мы просім пісьменніка Андрэя Тараса расказаць што-небудзь пра падзею сколькатагадовай э, даўніны. Але ну ведаеце, калі тост сказаць няма за што, можна ўключыць дата генератор і даведацца пра што гэты дзень э, можна выпіць Вось за што Яўген калмыкоў э, прадюсер еўра радыё э, робіць гэтую праграму уже не ёсць мікрафон але же <laughs> як сапраўдыщик чамуген калмыкоў ну, А вот э, э, яшчэ быў у нас такі эксперымент у гэтым годзе быў і працягваецца э, мы вырашылі што у Э, трэба даць беларусам нешта на рускай мове такое вельмі агульнапапулярнае э, да вось не пра палітыку не пра эканоміку а на нейкія тэмы э, якія ну хвалююць усіх людзей напрыклад першыя 100 гадоў гэта відэа падкаст пра здароўе напрыклад внос мозга гэта падкаст пра про ста, ментальны стан да Вось ну падказ закон в натуре это про тое колькі ў нашым жыцці ёсць э, таких рэчаў перанесеных адтуль з э, іншых месцаў не таких далёкіх а еўрарамонт э, гэта размова на актуальную тэму з якім-небудзь экспертам але таксама прынцыпова рускамоўная что можна сказаць взлетаюць не вельмі але ёсць праграмы якія маюць па некалькі тысяч праглядаў будзем чакаць пакуль там будзе іх некалькі мільёнаў тут мы вам нарыхтавалі прыклад невялікі з удзелам Еўгена калмыкова гэта застаўка адной з праграм мы уважліва слухаем беларускае тэлебачанне і э, ловім на слове так бы мовіць да не толькі беларускае і не толькі тэлебачання напрыклад аднойчы там сказалі што Беларусь апярэдзіла Кітай індыю і ЗША у IT сектары нувогуле э, беларускаму тэлебачанню і іншым дзяржаўным сМ на мою думку вельмі важна э, упэўніць беларусаў што яны жывуць лепш чым у на жаль гэта ёсць э, на самой справе да і вось такімі фразамі типа за 10 гадоў беларусі сталі рабіць у 6 з паловай разоў менш абортаў да Беларусь апярэдзіла Кітай індуі ЗША у айці сектары трампы э, вохкаюць і ахкаюць ад беларуска алёну А вы можете ў любую краму зайсці і набыць а яны думаюць дзе набыць да восьось гэта ўсё маніпуляцыі якія працуюць э, на на на гэтую мэту. Да? А вось э, мы працуем на адваротную мэту. Э, Геннадзь Давыцька, калі быў у Змітра Лукашука ў праграме кандыдейтынг, ён так тлумачыў, э, чым незалежныя СМ адрозніваюцца ад дзяржаўных. Ён сказаў дзяржаўныя СМ накіраваныя на тое, каб у краіне была стабільнасць. А не дзяржаўныя, яны пераследуюць нейкія іншыя мэты. Ну так, сапраўды, у нас няма, мэты так каб э, у беларусі любой цаной была стабільнасць а от у дзяржаўных ёсць і па такіх сюжэтах гэта безумоўна бачна что у нас атрымалася зрабіць яшчэ інтэрв'ю з владимиром макеем напрыклад там мы яму задалі разам з журналістамі іншых чатырох медыяго якія былі прысутнічалі там і таксама задавалі пытанне шмат пытанняў па глыбокай інтэграцыі якая ўсіх хвалюе а украінцы жартуюць зайздросцем вам беларусы 9 снежня прачнецеся ў вялікай краіне запрашаем у студыю экспертаў з розных краінаў яны нам распавядаюць пра тое што Росія робіць у іх краінах з такого вось гібрыднага да такая геапалітычная асвета ёсць ужо пытанні наконт каштоўнасцяў еўра радыё там вось у той праграме у Э, слайду да, э, наконт каштоўнасці ў ёй рады наша стаўленне да правоў жанчын. Э, мы нашмат мы шмат рэальна робім у галіне правоў жанчын, напрыклад, Марыя это твой быў матэрыял да? ну, прынпе не дзіўна, але ладно. Вось Марыя рабіла матэрыял пра жаночыя пра жанчыны якія хацелі б займацца прафесіямі якія лічацца ў беларусі мужчынскімі яно ён называўся не жаночая справа вось напрыклад жанчына кузнец і гэта дарэчы таксама быў падкаст а, і падчас працы над гэтым матэрыялам міністэрства працы вырашыла у адказе нам што яно перагледзіць спіс гэтых шаночых прафесій прынцыпе гэта не значыць што ўсе жанчыны по пойдуць працаваць кузнецамі шахцёрамі і гэтак далей але тут размова пра правы на еўрарада асабліва жанчына сейлс менеджер вельмі патрэбная нам як вы памятаеце любая э, любое возьмем кого заўгодна абы чалавек быў хорошы не маўчы марыя але у цябе няма мікрафона усе мікрафоны <laughs> як заўжды захапілі мужикі ёсць ёсць яшчэ одна гісторыя яе распавяла э, наста бойка наста з'ехала на радыё свабоды на стажыроўку а да таго яна зрабіла гісторыю пра стаса з гродна які прасядзеў вельмі доўгі тэрмін у турме выйшаў і вырашыў што будзе дапамагаць іншым у былым вязням знайсці сябе дапамагаць ім ежай вопраткай і там быў вельмі кранальны эпізод калі як стас прыйшоў до гэтай мэты ён сам выйшаў з турмы ён не хацеў больш туды вяртацца але яму было рэальна няма куды пайсці аднойчы ён сидзеў недзе ў гродні на вакзале галодны тры дні нічога не еў і думаў ужо што все зараз сарвецца пойдзе скрадзе што-небудзь там з бліжэйшай крамы яго ўпякуць назад э, там у турму але ўсё ж таки пакорміць да восьось але падышла жанчына і пакарміла яго там дастала з э, авоськи нейкі батон там кілбасу і ён э, калі распавядаў пра гэта ён пачаў плакаць просто пры насці да настолькі это быў моцны эпізод у яго жыцці і ну по слухаўшы прачытаўшы гэтую гісторыю беларусы таксама былі вельмі кранутыя і стас пасля распавёў насця што атрымаў 3200 паведамленняў у месенджеры ў розныя ад людзей якія хацелі дапамагчы і да яго прыехаў тэлеканал нт здымаць сюжэт што здараецца <clears throat> вельмі рэдка кап'ёр радуе і нт рабіла сюжэты прадных і тых жа людзей а мясцовыя чыноўнікі у яны сказалі, што яны дапамогуць яму зарэгістраваць арганізацыю нейкую некамерцыйную, каб ён змог дапамагаць далей гэтым людзям. Мы уважліва на еўрарадыё сочым за прафесійнымі стандартамі. Ёсць такая штука рэйтынг медыа IQ, штомесяц э, аналітыкі чытаюць 19 беларускіх медыяў і робяць э, такі своеасаблівы топ. Мы на працягу трох месяцаў э, у гэтым рэйтынгу трымаемся на другім месцы адразу пасля інфармагенства белапан толькі 19 медаў тому что ў самом пачатку калі мы распрацоўвалі метадалогію мы э, мы выбіралі мы не можемм ахватіць усе меды ў краіне і мы выбіралі менавіта гэтыя 19 тому что яны адпавядаюць розным крытэрыям гэта ёсць меды рэгіянальныя ёсць меды якія работаюць на ўсю краіну працуюць на ўсю краіну ёсць меды якія Э, дзяржаўныя ёсць недзяржаўныя то есть гэта ўсё гэты спіс ён заставлялся каб гэта было рацыянальна просто мне здаецца что еўра радыё гэта калі шчыра адно з самых немодных э, беларускіх медыяў да а А, і а, доўгі час таму а, людзі, якія э, займаліся еўрарадыё, яны вырашылі, што мы будзем проста рабіць журналістыку, да, ну такую сякую, як бы але просто журналістыку без э, нейкіх там наваротаў э, без сачэннем за трендамі да і мне здаецца што этычныя памылкі яны ўтвараюцца э, найперш э, калі напрыклад медыя вельмі спяшаецца да а, ну калі яно хоча быць вот першым першым пляма ці калі яно хоча нейкім чынам упрыгожыць той тэкст там тую навіну то над якой працуе. Ну а калі мы робім проста журналістыку, то ў прынцыпе з аднаго боку мы застаемся такімі ну не моднымі, сумнымі і акадэмічнымі, а з іншага боку ну займаем другое месца ў рэйтынгу. паглядзіце як бы на першым месцы ў рэйтынгу інфармагенства белапан. А што такое інфармагенства белапан? это тупа стужка сухіх навінаў без абсалютна ніякай э, суб'ектыўнасці да таксама зробленая па вельмі высокіх журналісцкіх стандартах так, калі ж ужо праэтычныя памылкі і ты сам згадаў пра мядзведзя так распавядзі што гэта было у чым сутнасць сітуацыі радзей сэнс у тым што неяк у панядзелак раніцай прыйшлі мы на працу і даведаліся пра тое што камерсант апублікаваў у э, артыкул такі зліўны артыкул пра тое што беларусі рассію чакае глыбокая інтэграцыя мы задумаліся пра тое як гэта можна апублікаваць скажем так абыграць зрабіць гэта нейкім чынам метафарычна Вось і мы прыдумалі, што калі мы апублікуем карцінку, на якой з аднаго боку будзе мядзведь, які сімвалізуе рассію традыцыйна. А з іншага боку будзе дзяўчына, якая ў прынцыпе таксама традыцыйна сімвалізуе Беларусь. Ну гэта будзе адлюстроўваць нармальную сітуацыю. Мядзведь гэта пагроза, дзяўчына гэта нейкая безабароннасць. Праблем была ў тым, што мы пульнулі ў інтэрнэт першую карцінку, якую знайшлі па запыце дзяўчына і мядзведь вось і яна была не вельмі этычнай за што мы ўжо прабачыліся перад сваімі перад сваёй аўдыторыяй таму што пакрыўджаных было сапраўды шмат Але вось тут таксама варта заўважыць, што мы ніколі не паставім такі контент да сябе на сайт. Гэта нашы бліжэйшыя планы. У нас, як вы ведаеце, прэзідэнцкія выбары ў наступным годзе. У прынцыпе, маё меркаванне, што чакаць ад іх нічога не варта. Вось, але тым не менш, нешта будзе. Мы думалі, што і парламенцкія выбары пройдуць вельмі сумна, а такі э, дзвіжняк пайшоў, што агонь. Вось. Э, про падзей 8 снежня відавочна что мы будем все что ад нас залежыць это інфармацыйная праца рабіць для захавання суверэнітэта і незалежнасці беларусі будем развивать далей культуры слухання і записывать э, подкасты самі і по э, плануем стаць яшчэ менш залежнымі ад расійскіх тэхналогій знайсці той трафік э, які мы згубілі Ну я конечно падману вас гэта не перад апошні слайд нашай прэзентацыі Таму што тут заціцаўся яшчэ адзін сябры. Калі у вас ёсць сейлс-менеджер знаёмы, які шукае працу. А, ці вы самі сейлс-менеджер, які шукае працу, ці нават які не шукае. вас чакае класная каманда офісы цэнтры мінска. Ці ёсць у нас пытанне ў зале, першае пытанне было там недзе на галёрцы. Прадстаўляйцеся. Мне зовут Катя, і у меня да вас такое пытанне. Вы э, сказалі што кожны год вы працягваеце акрэдытацыю і мне проста цікава як у вас атрымоўваецца і працягваць ну таму што вы незалежныя сМ і таксама другое пытанне ці бываць у вас я не ведаю просто як сістэма працуе але ці бываюць у вас нейкія ваганні наконт асвятлення нейкіх тэмаў якія могуць потым паўплываць на тое што вас будуць праблемы з акрэдытацыі напрыклад у кіт бюлетэня ў брэсце что нават прэзідэнт пракаментаваў акрэдытацыя займаецца міністэрства замежных справаў у прынцыпе мне здаецца даволі абгрунтавана лічыцца што гэта адно з самых ну, таких э, не ведаю сучасных і адэкватных міністэрстваў у беларусі але гэта зусім не значыць што ну акрэдытацыя нам гарантаваная а Таму што на тое даці не даць еўра радыакрэдытацыю ўплываюць і розныя іншыя міністэрствы. У прыватнасці яны могуць ціснуць на МЗС, каб акрэдытацыю нам не далі. Напрыклад, не вельмі задаволеныя намі ў міністэрстве інфармацыі, у міністэрстве ўнутраных справаў пра абсалютна зразумелых прычынах, а таксама, у самім мзсе пасля таго як наш фотограф роман протасевич сфотаграфаваў владимир макея які прыйшоў на мерапрыемства тимаці по раздачы бургераў хотя пасля тлумачыла яго жонка что это было зроблена выключна для сына які з'яўляецца фанатам тимаці вось але вельмі незадаволеныя былі там тым что было зроблена гэтае фото чаму мы ўсё ж таки атрымліваем акрэдытацыю то Таму што еўрарады это міжнародны праект. У нас ёсць офіс у аршаве і у нас ёсць даволі вялікая падтрымка з іншых краінаў з Еўропы і з США. Еўрарады это донарская сМ гэта не сакрэт. Нам вельмі патрэбны сейлс-менеджер, каб пачаць зарабляць больш грошай традыцыйнымі спосабамі такімі напрыклад як продажы рэкламы восьось але гэтыя донары з розных краінаў яны нас падтрымліваюць і я думаю што ў беларусі гэта вельмі добра ведаюць і калі еўрарадыо беларусі закрыецца верагодна выбухне даволі сур'ёзны міжнародны скандал Мне здаецца што ніхто гэта не хоча еўрарадыо імкнецца не парушаць этычныя стандарты не пісаць лухты хаця часам не на жаль атрымліваецца так что прэтэнзіі дзяржаўных органаў яны справядлівыя до нас і нам даводзіцца выбачацца і нешта выпраўляць Вось але тым не менш мы не перакрочваем рысу непрыстойнасці да нейкую прапагандыскую каб былі каб з'явіліся сур'ёзныя прычыны вось нас закрываць тому что мы там не нешта прапагандуем ці занялі нейкі бок звычайно вось один э, раз э, зміцер лукашук пайшоў у клуб рэдактароў на бт і там яму казалі ну так вы ж прапагандысцкая медыя вам же плаціць іншая дзяржава тады зміцер лукашук запытаўся ну нам плаціць 5 дзяржаў думкі якой з іх мы э, прапагандуем прасоўваем у беларусі Ну і на гэта у людзей адказу як бы не засталося Таму что у літвы одна пазіцыя у польльше іншая пазіцыя у нідерландаў третья у чехії четверта ЗША увогуле далёка і якая у іх зараз пазіцыя разабрацца немагчыма але э, праз тое што мы карыстаемся падтрымкай гэтых краінаў яны э, гатовыя у абараніць нас яны лабіруюць тое што еўрарадыё працую ў беларусі на сваіх дыпламатычных узроўнях Я думаю што дзякуючы этому мы ўжо 10 гадоў і атрымліваем акрэдытацыю беларусі якое было другое пытанне якое было другое пытанне слухайте ну вот тут я магу а ну про фотку макея я ўжо расказаў прынцыпе зразумела калі ты фатаграфуеш макея на адкрыцці бургернай на ад э, Тимаці да то табе прыляціць як бы да то бок ёсць э, тэмы э, якія відавочна справакуюць нейкую рэакцыю калі шчыра з назіральнікам з берасці не было такого адчування Э, тут прилетела назіральніку як мы все добра ведаем да восьось э, але не было адчування что нам пагражае нейкая небяспека настолькі ўсё было э, відавочна у гэтым выпадку і настолькі ну то бок спрабаваць казаць что там не было ўкіду улады нешта спрабавалі там але не хто-нибудь можа прыгадаць калі мы вагаліся там ну конечно цяпер да все сядзят такія Нет, все нормально. Ну, я так само, в принципе, не могу прыгадать. Зато я могу прыгадать самую фатальную помылку. Мы обяцали ж там про факапы распавядать, да? Карацей, аднойчы прыйшоў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч 9 траўня на дэманстрацыю, у як ён любіць у форме міліцыі 1943 года ўзору, якая вельмі нагадвае форму э, нукус. Ну, Э, за папярэдні перыяд і на яго грудзях было два медалі і мы подумалі што як это можа атрымацца ў шуневіча на форме міліцыі 43 -го года два нейкія медалі і вельмі захацелася нам даведацца што гэта за медалі і мы пачалі апытваць э, людзей паказваць ім гэтую карцінку скриншот з відэа на якім быў шуневіч там нейкія фото а, і ніхто не мог даць рады што, э, што за медалі ў яго на грудзях. Але раптам знайшоўся калекцыянер э, вось гэтых медалёў ардыноў, які сказал вось глядзіце, ёсць вельмі падобныя два медалі за розныя гады, за розныя падзеі, звязаныя з атрыманнем рассіі Крыма. Ну тут мы э, як э, абалдзелі, да, ничего себе думаем шуневич взял ну а мы ведаем что он из луганской в области родом да и это так само сыграло и думаем как это может быть такое и настолько шоковальная для нас была гэтая здагадка что мы не параунали параунали это медали вось я показал нам гэта коллекционер с тем что у нас было в да з э, скриншотамі Ну і вырашылі што да відаць так яно і ёсць і выпусцілі матэрыял але ўжо бліжэй да вечара а, на сайце владимира чудзенцова by24.org з'явіліся вельмі якасныя скриншоты такіх як у нас не было А, адкуль ён іх взяў а, застаецца для мяне шчырай загадкай ці а, дакладней я б сказаў хто іх яму даў да Вось э, у нас не было такіх скриншотаў і на яго скриншотах было відавочна, што гэта іншы медаль, што гэта медаль адзін з іх прынамсі за 70годдзе э, утварэння музея вялікай чыны войны То бок вот зусім не Крым да? э, і э, ну нам давялося выбачацца. А, тут яшчэ цікава, што это медаль, калі вы паспрабуеце яго пашукаць, вы не знойдзеце ўвогуле ніводнай згадкі пра яго ў інтэрнэце, ніводнай выявы. Вось, ну, але ў чудзянцова нейкім дзіўным чынам усё гэта было.